Sayang, di mana kamu? Ku di sini sentiasa merinduimu Pada bulan, pada bintang Seakan tahu perasaanku Sayang, maafkan aku Jika ku pernah melukakan hatimu pada angin, pada awan Ku kirim seribu kemaafan Seandainya bisa ku undurkan Waktu mula dulu kita bersama Saat-saat indah di masa bercinta Di sulam bahagia saat dirimu rasa kecewa Engkau pergi bersama hati yang larang Jiwaku sengsara dan rasa bersalah Membuatmu kecewa Seandainya bisa ku undurkan Waktu mula dulu kita bersama Saat-saat indah di masa bercinta Di sulam bahagia sengsara dan rasa bersalah membuatmu kecewa Sayang pulanglah kamu moga terbuka pintu hati buatku maafkan aku bagi diriku kaulah segala-gala untukku